بين عمر سنتين لعمر ست سنين بلاحظوا الأهل إنه ولادهم عندهم أسئلة كتيرة هيدا الشي ببلش بطريقة كتير مهضومة لما الولد يسأل أول سؤال الأهل بيتعجبوا وبيفرحوا كتير إنه ابنهم أو بنتهم أذكياء وبيلاحظوا هيدا الشي لما يسأل الولد سؤال أكبر من عمره مثل شو بيصير لما نموت بس الولاد بهيدي الفترة بيكون عندهم حشرية يعرفوا كل شي لدرجة إنه ممكن يزعجونا شو هيدي؟ شو عم تعملي؟ ليه عملتي هيك؟ ممكن السؤال يكون كتير بايخ أو كتير غريب ونحتار كيف بدنا نجاوب إذا لون عيونك زرق بتشوفي كل شي أزرق؟ أي متى بدنا نتعلم نتنفس تحت المي؟ ليه بدي روح على المدرسة؟ مين حط النجوم بالسما؟ لما انت تموتي أنا مع مين بعيش؟ وعلى كتر الأسئلة وقد ما منحتار أحيان ما بيكون إلنا خلق نجاوبهم so منعطيهم أول جواب بيطلع على بالنا منقلن كذبة بيضة أو منقلن أنا هلأ مشغولة مش شايفني مشغولة ما فيي جاوبك بس لازم ننتبه لشغلة الولاد بيسألوا هودي الأسئلة حتى يركبوا نظريات so بيجربوا يفسروا كل شي بيشوفوه أو بيسمعوه وبيعرفوا إنه كل شي له سبب so تفكيرهم مثل تفكير الكبار بس على level أصغر وبعدين بيكتشفوا أشياء أكتر بيسألوا أسئلة أكتر وبيغيروا أجوبتهم وهيدا الشيء كتير كتير مهم لبناية شخصيتهم وإذا بتلاحظوا أكتر الأسئلة يلي بيسألوها الولاد هي عن شخصية وأفعال الإنسان بهمهم يعرفوا كيف هيدا الشيء بيتعلق فيهم شخصيا ما بدهم يعرفوا الأشياء العلمية بهمهم بس كيف هيدا الشي بيتعلق فيهم سو so, لما بدكم تجاوبون فكروا بهيدا الشي وجربوا اشرحوا بطريقة كتير بسيطة وكمان الولاد بيسألوا كتير ليه ليه صار هيك ليه عم تعمل هيك ممكن سؤال ليه يخلينا نفكر انه هن بدهم سبب بس هن بيقصدوا بهيدا السؤال شو هو هدف هيدي الشغلة ومش سبب وإذا ركزتوا على السبب وعقدتولن إياها ممكن يغضوا النظر عن كل الأشياء اللي شرحتوها ويفكروا بجواب من عندهم بس ما تعتلوا هم هيدا الشيء منه غلط وحتى إذا ما قدرتوا تجاوبوا على كل الأسئلة يلي بيسألوها مش مشكل بس قد ما فيكي جربي اعطيهم من وقتك وجاوبي على أكتر أسئلة ممكن حتى تساعدي على تنمية شخصيتهم ماما ليه بابا ما عنده شعر؟ أضمننا كرازيل طاروا شعراته إذا حابين تعرفوا الجواب على هيدا السؤال شوفوا الكومنتس وإذا أنت لاحظتي أن ولادك أو شي ولد بتعرفيه عم يسأل أسئلة غريبة مهضومة ثقيلة أو باخة فيك تحطيهم بال comments حتى نشوفهم ونجرب نجاوب عليهم كلنا سوا أنا بشوفكن بالفيديو اللي جاي bye.